աչկերիք աչկերի պատճառով իմ աչկերը ամբողջ գիշեր ամբողջ գիշեր չեն փակվում քո մատների քո մատների քո մատների պատճառով իմ մատները իմ մատները լույս են ուզում խմորել քո թևերի բաց թևերի մերկ թևերի պատճառով իմ աչքերին իմ աչքերին ջրվեժներ են երևում քո ծիծաղի քո ծիծաղի քո ծիծաղի պատճառով իմ ծիծաղը իմ ծիծաղը պաշտոնաթող է դարձել Կոկալվածքի, կոկալվածքի, կոկալվածքի պատճառով Տեսողության սահմանապահ, սահմանապահ եմ դարձել Կեզ այս ձևով ունենալու, չունենալու պատճառով Կորցրել եմ ունեցածս հպարտություն սաղթողի Քո աչկերի, քո աչկերի, քո աչկերի պատճառով Իմ աչկերը ամբողջ գիշեր, ամբողջ գիշեր չեն փակվում Քո մատների, քո մատների, քո մատների պատճառով Իմ մատները, իմ մատները լույս են ուզում խմորել